Saat ini, kereta api telah menjadi salah satu pilihan moda transportasi favorit yang digunakan masyarakat global. Bepergian menggunakan kereta memungkinkan Anda untuk menikmati pemandangan sekitar sambil diajak melaju dengan kecepatan tinggi. Beberapa negara di dunia juga memiliki kereta super dengan kecepatan 290 kph, 180 mph atau bahkan lebih. Sejak tahun 1980-an, ratusan miliar dolar telah diinvestasikan untuk membangun sistem perkeretaapian baru yang memiliki kecepatan tinggi. Di seluruh Eropa dan Asia yang dipelopori oleh Shinkansen dari Jepang dan Train a Grand atau TGV dari Prancis. Dalam 10 tahun terakhir, China bahkan telah membangun jaringan kereta api baru sepanjang 38.000 km yang menjangkau hampir setiap sudut negeri tirai bambu tersebut. Berikut adalah 5 kereta paling cepat di dunia. Tapi sebelum lanjut, silahkan support video kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi video terupdate lainnya. Yang pertama adalah Shanghai Maglev 460 kph per 286 mph dari China, Merupakan kereta umum tercepat di dunia, Shanghai Maglev mampu melaju dengan kecepatan 267,8 mph. Kereta ini melayani perjalanan dari Bandara Internasional Pudong Shanghai ke stasiun metro Longyan di Shanghai yang jaraknya sekitar 30 km. Dan kereta ini hanya membutuhkan waktu 7 menit saja untuk menempuh jarak tersebut. China kini telah mengembangkan kereta Maglev 600 kph per 373 mph sendiri dan memiliki rencana ambisius untuk jaringan maglev termasuk jalur antara Shanghai dan Hangzhou. Yang kedua ada CR400 atau Fuxing 350 kph per 217 mph dari China. Kereta CR400 atau Fuxing berjalan di kecepatan komersial maksimum 350 kph per 217 mph tetapi berhasil mencapai kecepatan 420 kph per 260 mph dalam pengujian. Kereta api terus dikembangkan dari generasi kereta sebelumnya yang didasarkan pada teknologi dari Eropa dan Jepang. Memiliki hingga 16 gerbong dengan kapasitas maksimum 1.200 penumpang, rangkaian kereta super cepat ini dilengkapi dengan fitur-fitur menarik lainnya. Bahkan, varian ini dirancang untuk kondisi cuaca ekstrem Tak cuma itu, kereta ini juga bisa dioperasikan secara otomatis. Varian CR400 saat ini digunakan di rute utama Beijing Shanghai Hong Kong dan Beijing sampai ke Harbin. Berikutnya adalah kereta s 3330 330 kph per 205 mph dari Jerman. Kereta ini menghubungkan ke sampai Frankfurt yang berjarak 180 km. Dengan kereta s 3 waktu perjalanan antara kedua kota berhasil dipangkas, 2 jam 30 menit menjadi hanya 62 menit sejak tahun 2002. Kecepatan operasi normalnya adalah 300 kph per 186 mph. Tetapi Setri diizinkan untuk melaju hingga 330 kph saat terlambat. Kecepatan maksimum 368 kph per 229 mph berhasil dicapai pada uji coba. Kunci kecepatan e adalah 16 motor listrik yang didistribusikan ke seluruh gerbong, yang menghasilkan 11.000 tenaga kuda yang sangat besar. Berikutnya Tekuvin 320 kph, 198,5 mph dari Prancis. Prancis adalah pemegang rekor lama untuk kereta konvensional tercepat yang berhasil melaju di kecepatan 574,8 kph per 357 mph dengan kecepatan 150 meter per detik pernah diakui dunia sebagai pelopor kereta api tercepat. Saat ini, jalur kereta berkecepatan tinggi menyebar dari Paris ke Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Lille, Brussels, dan London. Dengan kereta berjalan hingga 320 kph di beberapa rute. Karena kesuksesannya, teknologi ini dijual ke Spanyol, Korea Selatan, Maroko, Taiwan, Italia, dan Amerika Serikat selama 30 tahun terakhir. Yang terakhir ada JRIS Eliman 320 kph per 200 mph dari Jepang. Jepang memperkenalkan konsep kereta api berkecepatan tinggi baru pada tahun 1964 dan terus menjadi pemimpin global di dunia perkereta apian dengan Shinkansen-nya sering dijuluki kereta peluru karena saking cepatnya. 5 dari Japan Railways mampu melaju di kecepatan 320 kph per 200 mph di Tohoku Shinkansen. Setiap kereta memiliki 731 kursi dan 32 motor induk listrik yang menghasilkan 12.900 tenaga kuda yang sangat kuat. A5 juga memiliki suspensi aktif yang memungkinkan kereta untuk melewati tikungan pada kecepatan yang lebih tinggi tadi 5 jenis kereta api tercepat yang sudah kami rangkum. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.